комплект у нас входит парик. Давайте откроем, посмотрим парик. Ярко-оранжевого цвета. Такой вот парик. Длинными волосами. Э, здесь внутри он идет на резинке тянется, то есть одевается на любую голову. Такая сеточка внутри, такой вот ярко-оранжевый парик. Далее в комплект входят нарукавнички, такие прозрачные нарукавники розового цвета с блесточками, такие блестящие снежинки. Вот у вас э, на видео видно, как переливается. На резиночке все тянется. Далее в комплект входит топик такой ярко-голубого цвета с розовыми рукавчиками. Здесь тоже на резиночке. Топик тянется. Можете посмотреть, такая ткань тянущаяся. Здесь вот тоже резиночка, то есть по объемчику ребенок пролезет. Вот так вот сзади выглядит такая блестящая ткань. Далее в комплект входит юбочка Юбка в цвет кофточки, голубенькая с розовым. Юбочка на резинке тянется также, вот можете посмотреть. И здесь бантик у нас идет на поясе. В комплект входит брошка розового цвета. Она застегивается. Такая розовая брошка. На ручке перчаточки такие блестящие. Они просто сейчас здесь сшиты, а потом это когда одеваете, новое, новое просто костюмочка, одеваете распарываете, все. Такие вот блестящие нарукавнички. В комплект входят крылья. Бабочки вот такие вот, цветные, голубые с розовым. Яркие крылья блестящие. Сзади они на резинке. Можем открыть, можем показать. такие вот крылышки. Цветные крылья прозрачные, голубенькие с розовыми сердечками. Сзади это выглядит вот так. И здесь у нас идут резиночки на плечики. Просто одевается крылышки. Вот весь костюм Винкса Блум. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.